grazie appunto alla visione dei, dei film di Zeitgeist e per esempio io, Davide e per il momento solo io e Davide facciamo parte del movimento di Milano, qui ci sono però persone, ci siamo riunite oggi appunto per, questo, eh, per questa conferenza appunto per eh, riuscire a convogliare dei messaggi e speriamo che vengano recepiti al meglio. A Milano facciamo delle riunioni abbastanza insomma, eh, con mensile e settimanale via internet con eh, un mezzo per esempio che si chiama TeamSpeak che sarebbe come una sorta di, di, di Skype riusciamo a metterci in contatto anche persone che vengono da tutte le parti d'Italia riusciamo a metterci in contatto regolarmente per riuscire a parlare appunto delle varie problematiche di come gestire determinate eh, cose determinati approcci con, con, eh, con, con il mondo che ci circonda diciamo così e quindi niente, era semplicemente un modo per darvi un'idea di quello che facciamo sul territorio che poi comunque approfondiremo alla fine di, di tutti questi interventi. Avete sentito parlare di Creative Commons, l'open source, ma cosa sono? Eh, innanzitutto è nato tutto dall'informatica, anche se oramai sono anni che il fenomeno ha superato questo confine eh, fino alla metà degli anni 80 tutti i sistemi operativi, eh, tutto il software era coperto da brevette, da copyright, segreto industriale. Questo perché? Perché le aziende non potevano eh, diffondere il codice a tutti quanti, cioè alla comunità, altrimenti la gente sarebbe scaricato il codice sorgente, che sono le istruzioni per eseguire un programma, un sistema operativo, e mm, non avrebbero potuto fare profitti questo ovviamente li proteggeva, quindi il fatto di avere del copyright eh, sorgente chiuso li proteggeva dalla concorrenza e dal fatto che la gente scaricasse legalmente il software, ma bloccava di fatto la creatività dei programmatori, la condivisione delle conoscenze, ehm, creando di fatto dei, dei prodotti inferiori, visto che le aziende per fare profitto, che è il loro unico scopo, eh, erano più attente a vendere, a fare nuove versioni da, da pubblicare piuttosto che a sistemare funzionalità eccetera. Questa cosa non piaceva a questo signore qui, si chiama Torvald, un, scusate Stallman, è un programmatore informatico attivista americano. Quando era ancora un ricercatore a MIT decise di creare un sistema operativo completamente libero, ehm, chi non sapesse il sistema operativo sono quelle le istruzioni, quell'elenco di, di programmi e eh, istruzioni che fanno funzionare un computer, per esempio Windows eh, XP, Windows 7 o Android piuttosto che macOS, sono tutti sistemi operativi. Eh, allora ha fatto partire GNU, che era il suo progetto di sistema operativo libero, nel settembre dell'86 e subito dopo fondò la Free Software Foundation per dare supporto legale al progetto ha dovuto creare un nuovo tipo di, di, di perché il copyright vecchio stampo non gli andava più bene e ha inventato la GPL, General Public License una tipologia di licenza che eh, doveva soddisfare le quattro libertà del software le elenco io comunque le quattro libertà sono quelle di poter eseguire il programma per qualsiasi scopo quindi sia per svago, per, per ehm, fare commercio, per qualsiasi ehm, scopo c'è la libertà di studiare come funziona il programma, di modificarlo in modo da, da adattarlo alle proprie necessità, poi c'è la libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo, eh, e infine la libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti apportati. Adesso ci arriviamo. Appunto, il, ehm, il, questo progetto GNU, che sarebbe software eh, libero, eh, creava un sistema operativo e fra le varie cose, fra le varie componenti del sistema operativo c'è il kernel. Il kernel che stavano scrivendo alla Free Software Foundation non funzionava, aveva un sacco di problemi, dava errori. E un, eh, un ragazzo finlandese, che è Linus Torvald, ha scritto un kernel, non per il progetto GNU, per i fatti suoi. Altri programmatori hanno preso il kernel eh, di, Tor, di Linus Torvald che venne ribattezzato Linux, lo unirono al progetto GNU e venne, eh, si creò GNU Linux, quello che tutti noi conosciamo come Linux. Questo ambiente altamente eh, cooperativo, dove tutto è a disposizione di tutti, nel loro ingegno vive una letterale esplosione. Eccolo. Questa qui, anche se è ritagliata un po' male, sono la schematizzazione di tutte le distribuzioni Linux, o non Linux, <coughs> che esistono attualmente, dalla, dalla nascita fino ad oggi. Eh, quando una comunità non riesce più, non si trova d'accordo su una scelta da fare, avviene una fork, una separazione, quindi si crea una nuova riga e continuando comunque a cooperare, a condividere il sorgente è eh, disponibile a tutti, tutti possono studiare eh, le decisioni prese dagli altri. Vabbè, comunque dal 94 ad oggi siamo passati da qualcosa che non si riusciva a usare, a meno che non si era un nerd, un grande studente informatico, a un sistema operativo facile, potente, pensiamo a Ubuntu che magari molti di voi non hanno già sentito parlare, o Android, Android è una distribuzione Linux, magari molti voi non lo sanno, ma Android è una distribuzione Linux che funziona molto, molto bene. E, ehm, e arriviamo quindi all'open source. Da dove nasce l'open source? Um, alcuni del, del Free Software Foundation, del GNU, eh, si trovarono di fronte alla, alla chiusura dal, dal campo diciamo, del business, cioè le aziende non gli piaceva il free software perché? Per, il fatto del doppio significato del free. Free in inglese vuol dire sì, è libero, free speech, ma vuol dire anche gratis, free beer. Eh, questo creava questa, questo senso di profitto dalle grandi aziende che rimasero lontani dal free software. Allora alcuni proposero di inventare un nuovo nome, quindi l'open source, il codice aperto, Ehm, non so se avessero ragione o meno, però oramai tutti conosciamo l'open source ed è molto usato. Dopodiché si superò la barriera digitale e si passò oltre al software e sistemi operativi anche alle opere d'ingegno e nacque il Creative Commons. Uh, poesie, libri, disegni, idee, ricette, musica, film, schemi elettronici, macchinari, divenne tutto disponibile in rete, la gente poteva mh, mm, mettere le proprie idee, migliorare quelle di qualcun altro, condividere informazioni. Eh, Creative Commons cercò di mm, catalogare un po' questa libertà che stava anche era deregolamentata, introducendo il concetto di alcuni diritti riservati contro i vecchi all right reserved, quindi tutti i diritti riservati della vecchia concezione del copyright eh, tradizionale. Viene anche chiamato copyleft. Eh, vediamo quali sono queste tipologie di, eh, anzi, no, di licenze Creative Commons. Sono mh, mm, sei sostanzialmente, eh, sono varie combinazioni, purtroppo si vedono un po' male nella schermata, comunque eh, si può eh, usare il by, quindi l'attribuzione, ovvero l'opera può essere utilizzata a condizione che venga eh, citato il eh, creatore. Poi c'è mm, l'SA, same, condivide allo stesso modo, quindi se vuoi fare un derivato e distribuirla, devi condividerla con lo stesso tipo di licenza usata. C'è ND, che invece vuol dire no derivate, vuol dire che l'opera deve rimanere quella lì, non si possono fare modifiche cioè l'NC, non commercial, non commerciale, vuol dire che non si può fare direttamente soldi dalla vendita del prodotto o del servizio. Eh, noi ad esempio come Movimento Zeitgeist utilizziamo una particolare licenza Creative Commons che è la eh, by NC SA, vuol dire attribuzione non commerciale, condivide lo stesso modo, quindi tutti i nostri prodotti sono eh, utilizzabili in questa maniera. Come vedete c'è stata una bella crescita di, di prodotti Creative Commons da praticamente nulla dei, dei primi sì, non riesco dal 2003 più o meno quando esatto dal 2003 non c'era neanche uno a più di 400 milioni del 2011 non so dirvi i dati nel 2012 perché sono in continuo aumento comunque c'è questa crescita esponenziale ehm, grazie ad internet molte persone con le stesse idee sono riuscite a organizzare e realizzare i propri servizi formando comunità online spesso con il semplice scopo di fornire un servizio per non fare profitto, non è quello il loro interesse, ma quello di fornire servizio. Eh, andiamo avanti, alcuni esempi. Quali sono queste opere? Dove si trovano? Beh, eh, innanzitutto molti di le, le, usano magari senza sapere che sono prodotti open source che ti common, comunque senza scopo di lucro. Una, la più famosa di tutte è Wikipedia, penso che tutti quanti voi usino o conoscano Wikipedia, è il terzo o quinto sito più cliccato al mondo. Ma purtroppo tutte queste realtà non vengono citate dalle televisioni, mass media, eccetera. E quindi è quello che stiamo cercando di fare noi, di, mm, di raccoglierle in un documento online eh, disponibile a tutti, dove abbiamo, stiamo catalogando tutti i progetti Creative Commons, open source e poi col tempo siamo anche passati a, a sconfinare, quindi anche le no profit, tutti i servizi che sono per la comunità, non per il profitto. Ehm, andando avanti, cominciamo con una frase molto importante, sì il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo quello che noi proponiamo è appunto di non lamentarci, protestare, chiedere un cambiamento a qualcuno di sopra. Non mi sembra utopistico chiedere un cambiamento a chi ci ha portato in questa situazione. Le cose sono due, o sono in malafede, stanno facendo l'interesse, oppure sono inetti, non sono capaci di fare quello, ma comunque loro non ci potranno dare la soluzione. Facciamocela noi gli strumenti ci sono, adesso vi farò vedere un po' di, di esempi di, di, esempi già esistenti, cioè non è che bisogna creare, esistono già tutti questi progetti. Qui abbiamo il, um, Diaspora, Diaspora è un social network, social network quindi tipo Facebook, eh, Twitter, però c'è la differenza eh, sostanziale che uno non è di proprietà di un'azienda ma è di proprietà GPL, quindi di tutti. E, ehm, è anche distribuita, cioè non c'è un server unico dove mm, i dati mm, risiedono, ma si possono installare tanti server che sono interconnessi eh, alla rete. Abbiamo problemi con internet? Lo streaming è frizzato. Dobbiamo... Beh, tanto che mm, tanto lì si vede. Una, un'altra differenza è che i, i, tuoi dati, i dati che pubblichi su Diaspora, non sono venduti alla pubblicità, magari molti di voi non lo sanno, i vostri dati Facebook vengono venduti in continuo da Facebook alle varie multinazionali che vi fanno richiesta per, per scopi pubblicitari cioè Facebook non è gratuito, sta vendendo tutte le vostre informazioni e voi non sapete, quando pubblicate una foto quella foto può essere utilizzata da Facebook per pubblicizzare un prodotto terzo con Diaspora non succede andiamo avanti LibreOffice. LibreOffice è una suite eh, per l'ufficio, tipo, tipo l'Office eh, di Microsoft, con la differenza di essere ovviamente in open source. Ad esempio questa presentazione è stata fatta con LibreOffice, e anche se non saranno le meglio di server, problemi troppi causati da Microsoft, sono <laughs> sicuro che funziona molto bene ehm, altri esempi abbiamo la Khan Academy Khan Academy faccio una piccola lezioncina cioè vi racconto la storia del um, ehm, fondatore che um, mi dimentico sempre il suo nome adesso Salman Khan Salman Khan che è un statunitense brillantissimo ha preso tre lauree a MIT e una da, da, da eh, tra l'altro non una laurea semplice ma informatica, ingegneria eccetera. Ovviamente sono andato a finire a lavorare, è andato a finire a lavorare come analista di fondi speculativi, perché sono i posti dove ti pagano più. Però dopo un po' di anni eh, non si sentiva soddisfatto, invece ho trovato soddisfazione a fare delle video lezioni con la sua nipotina. Dopodiché anche i suoi parenti gli hanno chiesto video lezioni di matematica e ha cominciato a caricarle su YouTube su YouTube e eh, gli utenti di YouTube hanno cominciato a dare il feedback positivo grazie mille mi ha cambiato la vita, adesso finalmente sono, riuscito a superare gli esami fine è partita una sorta di università online dove trovate video lezioni di quasi tutti gli argomenti, dall'informatica all'astronomia, passando per l'arte, all'astrofisica eh, l'astrofisica, da un livello base a livello più avanzato, hanno anche introdotto dei corsi, quindi se volete imparare qualcosa basta andare su questo sito e trovate le vostre lezioni. Scusa, ma che si chiama? Poi abbiamo il TED, TED cioè, sono un'associazione di, di, di, conferenze, potrebbe essere simile a quello che facciamo noi, sono conferenze di massimo 20 minuti, idee che, che ehm, è bene eh, diffondere, idee per cambiare il mondo, per, eh, vengono trattati temi tecnologici, sociali, tutte quelle idee che, come diciamo prima, i media ufficiali legati alla grande finanza, alla grande industria non citano un parlo, ma invece potrebbero già cambiare il mondo. Eh, ad esempio il nostro fondatore, il fondatore di Zagrest Italia, Federico Pistone, appena fatto un TED a Bologna per parlare del suo libro Robot with Steel, Your Job, Patrizio Fieri, dove parla del problema di sviluppazione tecnologica, ma del fatto che con la tecnologia potremo risolvere molti problemi Uh, eh, Couchsurfing, magari questo è un pochino più famoso, è un sito dove la comunità online mette a disposizione la propria casa, un divano, una stanza, un giardino per mettere una tenda, per far sì che la comunità possa, eh, i membri della comunità possano viaggiare, o meglio, risiedere nel posto dove viaggiano senza pagare nessun soldo. Ad esempio la mia ragazza ha fatto due settimane nel sud dell'Inghilterra viaggiando da, da Londra fino a Bristol per poi andare su Bay abbiamo fatto dieci giorni conoscendo un sacco di gente simpatica, entusiasta, che ci davano i consigli per cosa andare a vedere, cosa no, tutto senza pagare niente e vivendo con la gente del luogo, quindi ehm, non eravamo dei turisti ma dei viaggiatori. Ehm, d'altro canto invece si può ospitare se una persona è sola e vuole compagnia si può benissimo mettere a disposizione una camera da letto, viene gente simpaticissima da tutto il mondo, è un'esperienza che, dà qualcosa per, per la consiglia. Eh, questo invece è il Transition Network. Transition Town è un movimento sociale che è nato mm, in Inghilterra, l'obiettivo del nostro viaggio per incontrare eh, Transition Town. Transition Network è un sito dove raccoglie tutte le iniziative di transizione dove la gente cerca quindi di passare da un eh, dal tipo di civiltà che abbiamo adesso noi, consumistica, a una civiltà più attenta, soprattutto che pensa al dopo petrolio, visto che come oramai è stato assodato, il petrolio finirà, loro stanno pensando alla vita dopo. Poi abbiamo eh, Noinet, Noinet è un servizio mm, di cooperativa internet, possiamo chiamarlo per sintetizzare, e serve mh, mm, sostanzialmente invece di avere la connettività internet da provider, da team, da, mm, da password, un gruppo di persone si mette insieme e dice ok compriamo attività dal fornitore ehm, principale, che sono i grandi carrier di comunicazione. Poi l'infrastruttura tra di noi ce la facciamo come utilizzando la tecnologia mesh, ovvero degli access point che creano tanti collegamenti con un raggio di 100 metri eh, e creano una rete fatta in questo modo. E questo è molto più vantaggioso di dover andare a scavare la terra per tirare i classici cavi del telefono che forniscono la nostra connettività. E, ehm, tra l'altro è anche pagabile in check, ma bisognerebbe parlare cioè, città ancora. Eh, poi abbiamo Oscar, qui cominciamo ad arrivare verso al pratico. Oscar è l'open source card, è un progetto uh, open source online dove vari ingegneri e tecnici stanno progettando un'automobile elettrica. Ovviamente per l'icon si potrà scaricare gli schemi se si vuole realizzarla. Per adesso è in fase partenza Abbiamo Arduino, Arduino è un componente elettronico di cui poi immagino ci parleranno Daniele nel prossimo intervento, è un componente completamente critico, quindi gli schemi li trovate online, ci sono tutte le istruzioni e, ehm, e serve per, è la base anzi di tantissimi dispositivi elettronici eh, che forniscono prodotti tecnologici, vedi le stampanti 3D, la recap di cui ci parla Daniele, eccetera. Io ho finito, vi lascio la parola a Daniele.